So Thank you, That is something. Lök inte med maten. <laughs> Man gör det här på mat. Oh Det där klipper vi bort. Det där, Nej, det där måste jag ha med. Sådär. Jag inte glömma. Mm. <laughs> sitta och spänner oss hela kvällen. Välkomna mina damer och mina herrar till Smedjebackens Nobelmiddag 2021. Tid är pengar. Vi investerar i tid. Och det är det vi firar idag. Hela tid.

imorgon. Mm. Nu ska det vara fin middag. Imorgon då blir det fest. Är det bänkfest? spelar sina remar. God tacklad. Den här vattenmelonen var alldeles utsökt. Ja. Delikat. Den lyfter upp smakerna till helt annan nivå. Um, vad gör du? Ja. Behåller du gaffeln? Ja. Ja. ja. Kör han? Jag kör. Ja. Men... Savages. Fuck, det är fan skumma. tierra 运作。 Claro. Meu filho livrou negado. Thank you. ett nummerröra. Glöm inte smörgåsburken, kocken. Glöm inte maten. Smart sagt. Dumt det lät. Kocken vill ha mat, vad ska annars göra? Glöm inte tillaga maten va? what? That is so cute. It is an old. It Jag ska gå och pudra näsan. Man kan uma Câmara da Santa Maria. Elfa. Onde você quer que eu aqui para se morrer na aula? Oi. Deve. Como que é desse? Inga familjer. Inga familjer. Aldrig, aldrig äta familjer i kex. Det är Bill Gates och eh, Michael Sarsiken. <laughs> Jag ska kolla familjen här. Michael Sarsiken.

Meine Videos aufnehmen. Genau. Ich bin auch. Nu är bara att ni ska veta, jag hatar er alla. Jag måste ha sagt något snällt, eller inte då. <laughs> Tänk på raka motsatsen. Tänk på raka motsatsen. Bästa fick veta tjejer. Fixar Flygtjejer. Flugor. Flugor. Flugor. Korvar. Flyger i vinden. Flugor. Flugor. Flugor. Flugor. Har ni hört om Fru eh, Pers aktie? Mm. Som hans korvar flyger över sig i rymden. Och kör mera. Rich Beak, Rich Beak, Rich Beak. Bla bla bla, Åh, oh, det, det är ganska soligt här i Afrika. I Bahamas. Bahama Mama. Bahama är mamma. Världens rikaste din mamma-skämt. Right there. En triljon dollar kostar det att göra det. Minst. Han får säga han är Han är ju bäst. Solen börjar med vita då. 实在是为了别人。 bara för några år sedan. Jag ska bara räkna mina pengar. Ja, det är för mycket. Bara måste spendera lite mer på tiden. Klart mitt accesskort till VIP-barer över hela världen. Eller varje horo. Varje kontinent. Inkontinent ska bara räkna mina triljoner dollar. Det är close up En triljon dollar. Två triljoner dollar. Tre rupels. Fyra rupels. Fem rupels. Sex rupels. Sju rupels kan alltså köpa en halv potatis för fyra, sex, åtta, tio, tolv, fjorton rupels. Fem, tio rupels. Jag tappar räkningen. Var det inte sju, fjorton, tio? Tjugo. En tusenruta. Oändligt. 30, 31 triljoner dollar. Hela världens ekonomi. I 10 kronor. 10 kronor. Uh, for the of the Everything in my room. I want to smash absolutely everything in my room. Sure. typ egentligen två timmar På riktigt? Jag tror, eller vi satt typ i alla fall en säger svärgenfar? Svart. På tyska. Du var svärgenfar på tyska? På latinska. Latinska är ett fint språk. Vi pratar bara latinska. Inkontinent. Incredibile. Incredibile. Åh, oh, sån musik för mina öron! prospects hade ett brådskande samtal. Med Hitler? Med Hitler. Vi diskuterar hans tid. Eller våren. Hans ålder, hans tid. Som många vet, kanske inte är ni, ni fattiga. Så har Hitler bott i Argentina i 70 år. Med Michael Jackson och Elvis Presley. Och Och Tupac. Och Harambe. Okay. Alla ni älskar som har dött bor snart. Soon my friends. Soon. Vi kommer skicka min kända hitman på dem. Min ryska hitman. Vi kommer skicka min ryska torped Johannes Det var lite torpedfeeling. Alltså en eh, kostym. Vi har, vi har ju köpt tiden. Myrgårdsljung. Lyfta skrot på Humbo. morali implementajara. här delarna så här, mellan måltiderna kan man ju ta bort ganska mycket. Nej, vi kan klippa bort den annan runden. Fake it till you make it. Quote from in... Men så får du videon nu. Quote från min kära mentor Roland. Failure is not an option. Ett motto jag lever efter. Till alla er fattiga som kollar har jag något väldigt viktigt att säga. Om ni vill bli oss, som oss, investera i tid. Det finns ett motto ni måste ha med hela livet. Om ni vill nå toppen så måste ni hålla hårt i snoppen. Amen people. Amen. Amen. Alhamdulillah. Alam halabola. Sar Send me location. Send me location. <laughs> hold a horn of your cock. Du kan såhär räkna dem där som pengar. Det är som pokerbrickor. Ha dem på varandra och så. Pokerbrickor. Helt sjukt. Ja, måste. varför är just det en finskoppare? Man skickar ju sånt här hela tiden. Jag kan inte säga det. Kjell Nyhetsförare. Alltså jag tycker ju alla såna här filter är awesome. De sa att han skickade det här till allt. det? här är typ när jag la såhär Joker. <laughs> om du vet vad du skämtar om, fattiga lappar. Fattiglappar, klipp bort andra. Det här, den här bilden. Bara peasants skickas ut här. Jag menar du snackar skit om Jussi? Ja. Jag kommer uppskatta det. Tänkte det. Az ya. Ben de solo. Lan. Ben de solo. Tamam. Sanki deli ama. Goodbye. Goodbye. Okay, I, I am with Bob klotet i huvudet. fan, jag har ont. Jag har ont i fötter. Ja. Det blir klot i huvudet. Men då är det inte det. Det blir det. Det är det. Ja, då har han fått sönderpressade maskinen. Maskinen kommer ibland. Det Rosinant's evil side. Is this Mahal? Mahal's soul was become Star Wars, they were listening to classics. مين؟ alltså, om man bara kollar på bilden i sig. Man ser barn som gråter inuti Så de vuxna längtar tillbaka till när de var barn. Men de kan inte vara för att de måste vara en corporate. Vi, är Sigma, så vi bryr oss inte om vad andra tycker om oss. Sigma Det vet alla andra. Vi kollar på Alfa. Anthony Spade. Anthony min personliga Red Pill coach. Ni borde skaffa kanske ni skulle kunna nå 1% av vår power. That one final question that Very you more. Fast egentligen borde den vara bara yes. You are beautiful. Not really. I'm your simp, tänkte jag säga det till någon. Jag kan vara din lilla Det är Ja, det är fan för Jag får vara din sim varje dag. Alltså. Tier 5 subscriber. Vi har tier en biljon subscriber till Pokémon bara för att det kostar pengar. Ja. Jag kollar aldrig på hennes skit alltså. Jo, jag går in en gång varje stream och skriver Shut up ugly asshole. Och alla kommer se mitt meddelande eftersom att jag är så högt rankad i chatten. Alla <laughs> Pokémon applåderar och gråter. Visste ni att Pokémon är faktiskt Hitler? Det var därför han heilade. Hitler skaffade en maskin i Kuba som kunde få honom att byta kroppar. Så simpar för Hitler. Vad tycker du om det, Liptor? <laughs> Left Wing Destroyed. Bär Shapiro. Ja, Sapirra. Big Benny S alltså. What is this Wario? I haven't read this Wario. Don't say the same. den där swiggen var för min kära kompis Big Mareko. Mareko. Marre upp. مش يجيبونا كتير معطله يا فضلاء ما هو الارض Gracias. fan på riktigt så här, 3 dollar, eller så här, expensive hamburger för det här jävla worth it. Nej men worth it, Buzzfeed ser jag. Eller maträtt. Och sen kör one dollar, two dollar, three dollar. Nej nej, one dollar, one hundred dollar, one thousand dollar. Det här är såhär one thousand dollar food. Då, spelar de alltid sån här musik. got it. That's, yes, you know. The sky's the limit. Oh, I'm I'm not sure with the broken Det bästa med att investera i tid är att det finns oändligt av det. Time is of the essence. Infinity amount of time. The sky is the limit. Let me teach you about the limiter. Oh, sorry, I guess you didn't understand. It was a bit too complicated for your brains. Kanske. fungerar inte mycket, vi bara såhär, sitter och mimar på. Ja, men vi får uh, spela in det. De måste... <laughs> Dumma! vi skulle kunna göra det. The text to speech. Men vi tar, vi tar hello, hello Samuels. Vi sätter en bil istället. <laughs> ja! Det var Herätters Bibel så heter videon. Det ska vara ganska roligt. Ja. Hela Blumo läste det här med <laughs> Men bara Blumo audio liksom. Och sen dubbat överallt. Mm. Okej, då dricker jag. Var det så jävla alkohol? Det här är ju bara dekoration till groggen. Ja, man skriker mycket Nej, lite. Och eh, Hjalmar. Det här är ju Dark Souls. Hjalmar den stänger dörren. <laughs> Hjalmar har skit i mossen där. Varför Varför finns den bilden? Det är, såhär, Hjalmar kommer hem och så bara, har du ätit någonting? Han bara, ja, en Pakistan kommer ihåg vad jag göra med. Han är inte så dålig. Han bränner alltid bort Där hade det varit där. Och sen så såhär, det smakar jättesalt. Han bara, vilken ny catch. Nu är det så salt. så fast jag såg det kanske var lite för salt.

varför han... Ja, men det är så här typ man har... Just det. Ja. Just det. Fan, jag minns det. Ja, minns det. Jag minns det. Jag minns kungen. Mursten. Nej, men det är typ någonting där, som man säger har asmycket rangsketa och så här, folk har... Har han det? Jag tror han sa det. Saligt. Jag är inte säker dock. Men det skulle ju förklara. Eller han sa typ att han typ hade det. Så jag vet inte. Det är ju typ, det förvärras om man tar mejeriprodukter eller kolhydrater. Det är ju fan halvt han åt i den där måltiden. Så direkt när man hade ätit färdigt stack han på fan vad, fan vad bra när man kan spela in. Att man bara kan edita allt dumt man säger om personer. För det går ju inte att göra när man inte spelar in. Precis. Fantastiskt. Det skulle vara horribelt. Jag skulle vara så jävla paranoid. Jag skulle säga råka snacka skit. Röntga. Röntga för att kolla om jag fick pälsen i röven. Han sniffar på mina fucking fingers. So, bara peta mina sångsmetar på väggen. Gråta. Jag kommer gråta! Jag skulle käka, så ihop allt mitt smink. Så jag fick en snöboll.

ska vi inte se. Ja, det är en gammal. Det är en lång. Vet du, Tindra... dra, till dra Folksvägen. Här, du tar det här stället. Variskoski. Ja. Är du raggare? Det är jag det. Ja, jag är raggare.

att... Ni vet eh, den här jävla ljudeffekten när det är typ någon som spyr och skiter samtidigt. Du vet den där. Ja. ja. Någon måste ha gjort den när så här Thanos flyger bort och så här blir åska. Du bara I am Iron Man. Everything I have built is flying. Det är fan My mom! i Rage. Ja, så är det. Agil. Nej! Nej! Du, du kan inte säga. Nej, mom! Yes! Ja, men i kostymen Let's play. det Classy Let's Play? Let's play. Fattiglappar kör Terraria just nu. Rika män spelar Overwatch. Madrid 3. Ja just det, det var det jag öppnade. Mm. Det här ja. Snälla för Madrid 3. Afro. LG, IMM. Có đăng ký gì là anh Vong? Bà đề lên đi. Với xe black thì mình sẽ thuê người của bốc xuống. Đây khu là sản phẩm. Thuê sản phẩm. Là đó. Rồi, ở đây tôi nhớ phải của nó. Rồi đây. 你好，小明。嗯嗯嗯。嗯。嗯。哦。 去了去了。 Terus ada mak. Mm, delikat. Finemang. Detta smakade onekligen som Bara vikingar säger något skivband. Ja. Bara rik. <laughs> Jag kör EPA istället för bil, för EPA drar mer I don't get the Jag råkar ta kål istället I can't explain through طبعا ما هي متخيلة مش فرحتها Yeah, had been slaughtered in front of my sen eh, så vet du det... Jag vet inte varför kompisar sen så var det annorlunda bara såhär... Det är för att våran här, familj och våra, så här, är så välutbildade. För att våra pappa är så smart. Jag kommer han sa det och jag bara... Häll på, häll så här lite varmt vatten på paketen till dem så att de kan lossa bort innan bättre. Du får start feeling. Ah! Du får glass. Du får glass. Vatten? Jag får inte ha det. Jaha. Han var lyckad över Mycket samtal idag alltså. Jag ska ta fatt den därifrån. Vänta, ta upp den, ta upp den. Ja, s t b e c h und a n n ja a u c gut b e s c e r Nee. Können wir dann die f t e n Nö, doch dann. Just nu a l a nya k u n d e o d a t r r i Bodas. Vi ses på stora Jävlar, nu kommer funkar upp. Ja, det kommer bli bananer här. Kan med bil. Det där är ju skitgammalt. Man får spela det. Just det. Ja. Men... Eh... Men vad är den? Ja, vi måste ha eftertexter. Ja, jo. Så kock, Erik Olsson Hus, Erik Olsson Erik Olsson Det är du som har gjort det. Redigering, Erik Olsson. Vet du vem som dog i skärmen? Han dog. Erik Paulsson. Mm. Varför är han ifrån Frankrike? Han hade Hero Lost. Låt oss skåla till det. Den som har stora framtänder, det är när man dricker någonting riktigt kallt. Det är hela tänderna i det. Men alltså framtänderna, det är såhär värre än allt. ni sån att när ni så här, ibland kollar på solen, så här, mitt inne i solen, att ni så här vill nysa? Ja. Det är ja, ja. Ja, jo. Jag tror att jag har det där. Jag är dominant också. Jag är ganska säker på att det har hänt. ruler Time to go. <laughs> pinnan. Rika människor äter inte saker på pinnar. Du ska äta på lösa. Rika människor äter pinnan. <laughs> yeah. fjärde gången bättre och äter med gaffel. Oh my god. Oh, oh my god. There's, mm, mm, oh my god. oh my god! Det är, det är så gott! Oh, oh my god my God. inte du alls sett först. Jag med. Nej, det var så jävla skit. Ost! Från? Ostron. Den lyxigaste maten på jorden. right <laughs> here baby, right here. Right here. Formed in Bahamas. Från Bahamas. Vi är ju i Bahamas just Från Bahama, ba, ba, विधाय रक्तामः सुमेतां वृन्दौ <laughs> Hela. Ja, ja, ja, Okay guys, look, this is how we eat, cheese. colla